我们不要在当天投履历哦，因为失败率的机会会提高很多。另外就是在礼拜二的部分，我们会逢到的是月见土府的日子，所以如果有要就是开工或者是要动土的部分，建议会另外择一个吉日会是比较如意的哦。而在礼拜三的部分，我们会逢到的是贵人顶官的日子，在当天呢。 也就是我们的庚午拱端门。那什么是端门呢？也就是我们进入了故宫博物院，我们的这个第一道门呢，就叫做这个端门了。那我们早期呢，在这个皇帝上上朝的时候呢，百官呢，他们都会呢跪于这个端门呢，待皇帝呢召见哦，他们才可以穿过这个端门。所以呢，如果你今天呢是想要求步步高升， 不妨呢，我们可以在这个礼拜三的时候呢，去文昌庙，或者是呢，到有这个呃，这个故宫博物院，又或者是呃，比如说有一些附近有建筑呢，哈，比如说像那个呃市府站附近啊，或者是说我们的这个呃有一些呃地铁站啊，好。 那或是一些建筑哦，它刚好都是有这个拱门形状的造型的部分。我们呢，就或者是庙宇哦，我们就在这个时间，尤其是早上的晨十到午十之间呢，穿越，那就有这个贵人顶官的一个吉祥之意哦。那大家呢，不妨哈多多用这个时间呢来帮自己哈，可以哈呃有这个贵人加身一下，好吗？ 那再来就是呢，我们要提醒一下荧幕前的朋友，在礼拜三这一天呢，是不宜呢帮自己的这个身上的吉祥物哈，或者是这个开运小物哈做开光，还有在当天也不宜做开市入宅，还有不可以去做探病哦，好，只能够做这个贵人顶冠这件事情。再来就是礼拜四，那。 那礼拜四这一天呢，我们会逢到的是天贼日哦。那同时呢，当天呢也会逢到天狗哦。因此呢，百事呢基本上呢是很忌讳的。那除了我们要就是迎嫁娶的话呢，那老师也会建议当天如果要嫁娶，也是需要呢要画符呢去特别去制画。 那另外就是在当天呢，也非常不利去做这个就是呃交易啊，所以如果这个要运用礼拜四这一天呢，再去做一些其他的这些日子的这个运用的话，好，请大家要特别去注意一下，好，因为天贼日的运用，它可能是针对一些偏财。 的一些或者是比较投机的理财的部分的，我们才可以去特别的去运用它。再来就是礼拜五的部分了。礼拜五这一天呢，也是一个很特别的日子哦，因为它呢，逢到的是我们的五富蓄势日。那五富呢，它代表的是财务哦富饶之意。那这个五富，它也可以呢，象征的是长生哦。 那也可以代表的是，如果我们今天你是属于我们这个研发部门啊，或者是你是开发部门，甚至你是业务单位，你有呃要做一个这个呃产品的这个展示会啊，或者是促销活动哦，甚至是发表会，或是各类的这种呃，比如说庆祝会等等的，都很适合在这一天五福日去做。 因为它可以代表的是可以，呃，很丰庆丰腴的意识。那叙事这个部分呢，哈，它代表的是能够呃，有日新月异，能能够就是呃，谨言永续之意。因此，如果针对想要呃，祭祀、求子，甚至是受孕，尤其是。 比如说，你已经刚好进入疗程，然后想要植入啊，呃，或者是准备要就是做半套，然后呃，要自己就是呃受孕的哈，一些呃求职的那个男女哦，那老师也会建议我们不妨可以在礼拜五这一天积极一点做人看看，因为在这一天呢也是非常适合。 好，就是我们去做求职受孕的。那老师也会希望大家可以多利用这一天，因为这一天呢，除了是我们的五富叙事之外呢，当天也同时逢到了这个绿优财主哈，因此它是非常大力，我们在当天呃去做一些这个交易好纳财。所以如果您有这个。 呃，把聚宝盆的朋友在当天也是非常大力，你在这一天把聚宝盆呢做一个清理、哈整理的一个动作哦。再来就是礼拜六的部分了。礼拜六的部分呢，我们会逢到的是正八作日。好，那在正八作日呢，在古代皇皇帝呢逢到这个日子的时候呢，就是不工作的。简单明了呢，就是他的禁失日，或者是我们现代来讲就是。 皇帝宫休了，好吗？那在这一个日子呢，一般来讲就是我们静安葬啊，啊也不会去呃敬塔，所以老师会建议，一般来讲在这一天呢，法师跟地理师都是不会出门的啊。但是唯一就是只有出家人是不会禁用这个日子，因为在这一天是可以呃盖庙，哦，甚至就是造庙。 那这一天呢，呃，正八作日呢是很适合做交易跟纳财的，好，那除此之外呢，老师建议其他事情呢尽量就不要去用喽。再来，让我们来看一下，在礼拜天的部分，我们会逢到的是大偷休日哦。 那大偷休日呢？过去老师都有说，在这一天呢，我们就比较可以不用忌讳。如果家中有小小的一些范围是需要去移动家具，要去做稍微的修缮呢，或者是修补啊，我们都可以运用在这一天去做。那当天同时有逢到了小号，那因此呢，在这一天呢，如果说我们想要去做一个小的这个开运沐浴呢，啊，是可以的。不过这个开。 不是来帮我们加分，而是帮我们代谢。那这个代谢呢，是要针对，尤其是如果你这一阵子常常觉得哇，我老是睡觉都睡得很不好，常常会睡眠一半，然后会起床两三次，又或者是常常很会夜长，就是多梦的一个状况，不妨我们在这一天呢，可以帮自己呢泡个澡。那这个澡不的话呢，呃，水温尽量就是要。 温温一点哦，高一些，然后要放一些精油的状况，因为当天呢是我们的这个戊戌日，所以老师建议当天的泡澡是要用精油哦。好，所以呢，记得礼拜天的这个开运沐浴泡澡的方式，请大家务必用精油方式帮自己好来排除你的疲劳，来卸掉你的这个呃身上的晦气哟。好，这个是我们当周的这个。 要注意的日课吉凶。接下来，让我们来看一下，在这一个礼拜的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属鸡的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。首先，老师要建议你们呢。 在这个礼拜呢，你们的运势非常的旺，但是老师更建议你们的心胸呢要更宽大一点哦。尤其是呢，有容乃大，共享财力呢，那你的这一份的运呢又会更加的放大。不要害怕说要让利给别人，又或者是说，哎呀，干嘛要分分这个好运给别人？因为有的时候。 别人沾了你这个好运呢，可能呢这个磁场共振的效果会把这个效果给放更大哦，所以不要怕贪财哦，要把这个胸襟呢放宽哦，跟人一起哈，呃，何乐而不为？好吗？再来，让我们来看一下，在这一周呢，个别生肖所要留意的方向又有哪些？ 首先，让我们来看一下第一个生肖是属老鼠的朋友，在这个礼拜，老师建议你必须要量力而为，而且最忌追高。不管是投资，或者是在感情上呢，你的对象，好，也不要不切实际，或者是在工作上提的方案，也不要太过的让人家觉得你太扯了吧？你说这个怎么好像不可行啊？ 请你不要让人家觉得你好高骛远哦，哈，或者是你画了一个大饼，要让人家觉得是呃有 potential 的东西，你才说出口，不然的话，你的话会被人家打折哦。好，那属老鼠的朋友在这个礼拜要留意的天数，分别有两天，是礼拜三以及星期天。 下一个生肖是我们属牛的朋友，在这一个礼拜会陷入难以发挥的一个状况哦。那这个状况呢，尤其是在礼拜四跟礼拜六哦，特别的明显。所以在这个两天呢，老师建议你，如果有要开会啊，或者是有要嗯发表意见啊，或是要做什么提案的话，要特别去留意，尤其是信件啊。 或者是文件的部分呢，在这两天呢，特别要多看几眼了，才比较不会出问题。那再来就是属牛的朋友呢，在这个礼拜，老师也会建议你呢，思绪可能会有点塞住，所以不妨就是多做一些阅读，或是读一些小品啊，甚至就是干脆放空也好，可能也可以有助于让你的思绪可以重整，因为有的时候这就像电脑是需要。 reset 一下，它才能够重整，哦，甚至就是就像我们的这个封封存的这个 cookie，它是需要丢掉了，好，把这个资源回回收箱呢做重新整理过，才能够清除掉你这个身上的一些 loading，不然的话，你会一直觉得我好像一直没有办法理清楚自己的思绪，啊，所以让自己在这个礼拜呢放空一下，可能对你也会是不错的哦，好。 再来下一个生肖呢，是属老虎的朋友，在这一个礼拜呢，很容易呢被人利用，所以老师会建议你，如果你周边有那种过度热情的人哦，甚至是呃交浅言深的这样的状况的，你不要太容易就相信对方，好，不要一下子就把自己的底牌就掀出来了，这样子啊，很容易让自己陷入很不利的一个状况哦。 好，所以属老虎的朋友要切记，老师今天提醒你的，呃，虽然被利用，代表是你有价值，但是也要看这个价值是不是值得你去付出的，不然呢，你没有得到对应的一个回报，长期下来你还是有所损失的哦。 那属老虎的朋友，在这个礼拜六意的天数是星期五，还有切记在这个礼拜不要迟到，因为迟到可能会给你带来意外的大损失。下一个生肖是属兔子的朋友，在这一个礼拜是属于一动一静的一个状况，而这一动一静呢，会属于一反两面两面的一个状况。比如说，如果你的工作呢是属于非常的静态的，那你的感情呢就会属于非常的动态。 又那如果说你的感情呢是属于非常的呃被动的，那你的你的工作呢就会相反的，会变得都是相对的哦。那这样的一个状态的时候呢，反而你才比较能够平衡哦。那如果你两个都想要同时一样的状态的时候，你反而会没有办法做得很好。 那我会建议呢，属兔子的朋友在这个礼拜呢，你的 Temple 呢会是这样的一个状况，所以就记得按照这样的一个步骤去做，因为有的时候天使如果是这样的时候，你就让它随着这样的一个步骤，随着这样的的步调去安排去妥协，好，会比较省力气啊，也比较不会费力哦。好，那在这个礼拜呢，要留意的天数是星期六。 下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，在这个礼拜呢，会逢到的是雷鸣之声的一个运的加急。什么叫做雷鸣之声哦？雷鸣之声呢，代表的是这个运呢会正四方。好，所以说来有了这样的一个运的一个加持的时候呢，代表你不管是说什么，或者是你的动作、你的言啊、你的言辞、你的举动，都很容易引起别人的注意。 啊，很容易让聚焦在你的身上，因此不管你做什么，请你都不要夸大言辞，尤其是如果你是业务，或是你在做推销，哦，甚至你如尤其是你在做保险，请你都不要呃过度的包装你的东西，这样子才不会引起一些不必要的这个呃纷争啊，或者是售后的一些问题，所以老师会建议啊， 如果你是 sales 的朋友，在这个礼拜诚信好会是你的罩门好，所以请不要加油添醋的，就请秉持你这个产品的中心，然后把它好的那一面呈现，就原汁原味的呈现就好了，不要太过多的包装跟加油添醋，不然的话会让你惹祸上身，到时候要收尾呢会非常非常的麻烦哦。 那属龙的朋友，在这个礼拜要留意的天数是礼拜天。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，会逢到的是这个啊审时度势的一个状况。因此，老师建议你呢，必须要这个顺应潮流哦，这样子呢，百事呢才能够亨通哦。 那不要呢，老是觉得想要逆着干。那其实呢，属蛇的朋友呢，这个礼拜的运势呢，跟上个礼拜的状况呢是差不多的，哦，所以是持平的。因此，如果你上礼拜感受度是什么样的状况，在这个礼拜基本上就会是什么样的一个状况。所以，上礼拜发生什么事情你还记得吗？这礼拜要留意的，就大概就是那些样子了，好吗？ 那在这个礼拜呢，我们属蛇的朋友要留意的天数是星期五哦。下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜呢是属于志得意满的一个状况。好，但是切记，千万千万不可以得意忘形，因为如果你得意忘形呢，就会功亏一篑了哈。所以切记，属马的朋友，在这个礼拜，如果有人拍你的马屁，也不要听信。 也不要轻易的呢，就翘屁股哦。好，那再来呢，老师也会建议呢，属马的朋友呢，在这个礼拜呢，要谦卑一点。好，好，那再来，务必呢，要把那个，如果你有多一点的盈余，或者是多赚了一点的这个钱呢，哈，请你一定要把它存起来啊，这个积蓄要要把它存到你的口袋里面哦。 叫未雨绸缪，那对你呢事业啊，或者是对于你的家庭啊，跟后续啊生活上才会是比较好一些的。好，那在这个礼拜呢，属马的朋友因为运势非常的旺，一马当先，所以基本上没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢是属羊的朋友，在这个礼拜逢到的是贵人相助啊，所以呢，老师建议你呢，有贵人相助的状况之下，只要你愿意开口。 只要你愿意伸出你的手，基本上没有什么太难的关卡哦，是不能过的。那唯独呢，要留意的天数是星期一哦。再来，下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友了。在这个礼拜呢，会建议你呢要注意的就是要利人利己哦。那在这个礼拜呢，属猴子的朋友也没有特别要留意的天数哦。 最大的优势就是，只要你愿意多给人一点帮助呢，这个力头最后都会回到你身上。所以，be an all rounder 这样子呢，最后呢，你会发现很多的好处都会回到你身上哦。那再来，让我们来看一下下一个生肖呢，是属鸡的朋友。在这个礼拜呢，老师建议你呢要。 让自己呢，呃，要多做一些开源的部分哈，或者是可以去做一些交流哈，比如说社交。为什么？因为呢，在这个礼拜你逢到是左右逢源哦。那左右逢源呢，不管是在呃人际上，或是财源上，或者是在机会上面呢，都都会是开花的。所以，如果你愿意走出去，或者是愿意去探头，甚至是愿意给别人。 机会去，呃，给你介绍他的公司，甚至产品什么，或许你可能都会让你们双方有机会呢，可以展开新的一些合作机会跟计划。好，所以基本上老师建议呢，属鸡的朋友在这个礼拜不要切掉任何可以跟人或者是跟商品认识的机会。 这样子呢，你才可以缝到任何的圆头跟立头哦。这个礼拜要留意的天数是星期一。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜呢，容易会有情况失控啊。那这个稍微呢要留意的天数呢，就是礼拜一跟星期三了。所以为了预防这样的一个状况，老师建议属狗的朋友，请你尽量呢，如果说你有要做一些，嗯。 事情啊，请你尽量就是事前呢做一些沙盘推演，那或许对你会有一些帮助。比如说你要做报告啊，或者是说你有要准备呃线上的一些一些演练啊，那请你就是事先呢就是推演一下，那或许对你会比较不会有出一些问题，那甚至可以提前做一些 trouble shooting，那可能这样子可以让你预先。 可以知道怎么样去把一些问题给排除掉。再来最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢会面临困惑。那这个困惑呢比较容易会出现在礼拜二跟礼拜四。那老师会建议你呢，如果当你觉得很困惑，不知道怎么办的时候呢，不妨好，请你呢静下来喝一杯清茶。好，那这样子或许可以让你醒醒脑。 那少吃一点甜食呢，在这个礼拜呢，也会有助于你思考的部分，也比较不会让你的脑思绪呢打结哦。那再来就是，老师会建议呢，属猪的朋友在这个礼拜呢，在金钱的部分，请尽量不要乱挥霍哦，因为你会因为在思绪不清楚的时候呢，容易呢做出错误的判断，而买了一堆你很不需要用的东西，而囤了一大堆，你可能。 都不会拆包装的物品哦。好，接下来让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名呢是我们的属龙的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一个礼拜呢，你们的感情呢都是相当的顺遂的，而且老师会建议你呢，你。 你们在如果是已经有在一起恋爱中的伴侣呢，请务必呢要多一点的互相的照顾哈，还有就是要多一点的同理心。那这样子感情呢升温的部分呢会是比较快一点的。那如果说是还没有在一起的话呢，请你们要就是尽量呢要投入多一点的资源哦。比如说什么样的资源呢？比如这个叫做。 时间资源，或者就是我们讲的，呃，聊剧资源，你要去想用什么样的方式去打动对方的心，那这样子对方才有可能会慢慢的、慢慢的上钩。那在这个礼拜呢，你要呃想办法呢，让他引起这样的一个兴趣呢，呃，继续呢注目你，啊，尤其是在话题上面。 所以，如果话题上你没有一办法引起这个共鸣度的话，那相对的，你们在未来在相处上面的时候呢，也会比较难有共鸣度。所以，在这个礼拜，请把握好，能够让擦出火花的这个天时啊，好好的造出话题性哦。好，以上是我们这周的运势周报。喜欢的朋友，请务必。 在下方帮老师按下赞、分享。我是精灵老师，需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师，也可以透过下方加入老师的官网跟脸书。我们下周六准时再见哦，拜拜。